començar a cantar. I portava una merda com li porta un capellà. Follo mal d'uns barris, però els altres poden anar cap allà. I té la merda de cada quin vida fumant ganja i Ja tinc a la panxa i les velocitats són del color groc però d'un gust de maqui o lollipop Ja estic fart de sentir mentides a les teves dents no em mola gens tot el dia hi vaig sobre ells jo crec a mi d'estupafents Sé que parles de valent i després corres de valent passen tres segons i la teva nòvia solta la cola de jornada valent recordo quan vaig començar a cantar Li portava una merda com li porta un capellà Vull donar-te uns barris, però els altres patint quan érem petits Una educació que ara miro com des de l'ampit Al carrer aprenent coses que encara no s'han escrit Ens hem oblit, estan fent a saber què fem una mica llit A comptar de pressa, mirar l'adreça, mirar els ulls quan tret el pit tens i dels meus amics i si fumo molt i disparo coses és per l'estrès que he acumulat no hi ha mantra tenc ni coses de xacres que et protegeixin de tret al cap mai perdut, jo amb els meus nois creu que va per l'hora està equivocat tinc la clica a la cornisa vigilant lo que hi ha enterrat vaig llegir la Biblia estava majo puta vaig quedar-me so espeso ara deixo vic la pell ho ara coses grans amb els meus ho i sé que no hi miren en el pla quan camino pel carrer amb els meus anoraks amb la cara d'inspirat i amb els ulls agrupats amb les celles arquejades i projectes al cap i quan vaig ésser no noi mort i quan vaig a la toma no

és va Fuma merda i has de fa Deixa anar i anar de pla I quan la clica surt al carrer buscava bé com si no demà Cocinet!